ተመልሼ መጥቻለሁ። ቅድሜ ያወራው የነበረው ሀገሪቷን እንደ በዓመት በዓል ምድር እንደሚታረድ በሬ ለመከፋፈል እና ለመበጣጠስ ሞክረዋል። በወያኔ ዘር ፖለቲካ ህዝቡን ለመበታተን የሶስት ሺህ ዓመት የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያለውን ህዝብ በልዩነት አንድ ላይ ሆኖ የኖረውን ህዝብ እነሱ እና እነሱ በሚያስቡት ቀመር አማካኝነት ለመበጣጠስና እንደ ቁርጫ ለመከፋፈል ሞክረዋል ነበር ያልኩት። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል ቀጥላለሁ። ከዛው የሚቀጥል ስለሆነ ኮንቲኒቲ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያዊነት መከራ በሰላሳ ዓመት ዓመታት ሁለተኛው ክፍል ነው የሚለው ይሄኛው። ከአሁን በፊት በዩቲዩብ ላይ ሁለት ቪዲዮዎችን ለቅቄ ነበረ። አንደኛው በአማርኛ፣ ሁለተኛው ደግሞ በእንግሊዝኛ። በአማርኛው ላይ ኢትዮጵያዊን ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያኒዝም በሚል ርዕስ ላይ ኢትዮጵያዊነት እንዲሁ በቀላሉ የሚፈርስ የሚጠፋ ስብዕና አይደለም ብዬ አስቀምጬ ነበረ። ማንም እንደው በቀላሉ ያኮረፈ ፖለቲከኛ ኤሊቶች ተነስተው ቡድኖች ተነስተው ኢትዮጵያዊነትን እናፈርሳለን ቢሉ የሚቻል ነገር አይደለም ብዬ ምክንያቶች ሰጥቼ ነበረ። እነዛ ምክንያቶች እነዛ ዋና ዋና እሴቶች ብዬ ያስቀመጥኳቸው ለኢትዮጵያዊነት ማንነት እና ለአብሮ መኖር መሰረታዊ እሴቶች ብዬ ያስቀመጥኳቸው አንዱ ታሪካዊ ነው። በታሪክ የተሳሰረ ህዝብ ነው። በባህል የተሳሰረ መንፈሳዊ ውህደቶችና ልዩነቶች ያሉት አካላዊና ስነ ልቦናዊ ውህደቶች ያሉት ማንነት ነው ኢትዮጵያዊነት። ከዛም በላይ ኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን ባጠናከርኩበት ወቅት እነዚህን ነው ዋና ዋና ብዬ ያስቀመጥኩት። የኢትዮጵያዊነት ማንነት በቀላሉ እንደማይፈርስ ከሀያ ሰባት ዓመት በኋላ ከሀያ ሰባት ዓመት የወያኔ ስልጣን በኋላ አዲሱ ለውጥ አዲሱ መንግስት ወይም የተለወጠ መንግስት ከመምጣቱ በፊት የነበረውን እንድምታ ብንመለከት በጣም በርካታ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ክፍሎች ኢትዮጵያ በቃላት ልትገነጣጠል ነው የሚል እንድምታ ይዘው ነበር፣ ፍራቻ ይዘው ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያዊነት ማንነት ከዛ ከዘር ፖለቲካ በላይ ሆኖ ልክ ቀፏ እንደተነካችን ሆ ብሎ ተነስቶ የወያኔን ልኳናት ከነበሩበት የ27 ዓመት ስልጣን አንስቶ የት ወስኗቸው ነበረ? ትግራይ ውስጥ ቀጧቸው ነበር። ኢቭን በዚህ በወያኔ ዘመንና ጫካ በነበረበት አስራ ሰባት በዚህ በአርባ አራት ዓመት ዘመን ውስጥ የተፈጠሩ ትውልድ እንኳ የኢትዮጵያዊነት ማንነቱ በልጦ ወያኔን አስወግዷል። ከመሰረቱ ከስልጣናቸው አስወግዶ የት ከቷቸዋል? ትግራይ ከቷቸዋል። ስለዚህ ማንም ያኮረፈ ፖለቲከኛ ቡድን ተነስቶ ኢትዮጵያን ላጥፋ ብሎ ቢነሳ ራሱ ነው የሚጠፋው። ወደኋላ እንደው ታሪክን ለማስታወስ ያህል ከአንድ source ዊኪፒዲያ ላይ ያገኘሁት list of wars involving ኢትዮጵያ በሚል አንድ ዘጠኝ point ኦችን አስቀምጫለሁ። በታሪክ የኢትዮጵያ ጠላቶች ያጋጠማቸውን ሽንፈት በተመለከተ በኢትዮጵያ ላይ በአንድም በሌላ መልኩ interest ያላቸው ሰዎች፣ ቡድኖች፣ ሀገሮች ኢትዮጵያን ለማጥፋት ኢትዮጵያን ለመውጋት በተነሱባቸው ዘመኖች እነዚህ ጠላቶች ያጋጠማቸው ሽንፈት ብዬ አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኢትዮ ኢጂፕቲያን ወር በ1874 እስከ 1876 የነበረው የኢትዮጵያና የግብፅ ጦርነት በግብፅ ሽንፈት ተጠናቋል። ተሸንፏል ግብፅ። በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደአሁኑ በቴክኖሎጂ የዳበሩ ነገሮችን አልታጠቀም። በቴክኖሎጂ የተደገፈ አልነበረም። አብዛኛው መካኒካል በሆኑ መሳሪያዎች ነው ሲያጠቃና የግብፅን ሰራዊት ሲያሸንፉ የነበረው ያሸንፎ የነበረው። ሁለተኛው ማህዲስት ቦር በሱዳን የሚደገፍ በ1885 1889 ሁለተኛው ቦር ኢትዮጵያ ላይ የተደረገው ቦር ሱዳኒዎች የሱዳን ማህዲስት ቦር ተሸንፈዋል በኢትዮጵያ ሰራዊት። ሌላው ሁለቱ የኢጣሊያ እና የኢትዮጵያ ጦርነቶች ናቸው። በ1896 በአጼ ምኒልክ ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድል ማድረግ ጣሊያን ማሸነፍ እንደገና በሁለተኛው የጣሊያ ጦርነት ጊዜ በ1935 እስከ 1936 ኢታሊያ ተሸንፏል በነበረው መንግስት መከላከያ እና ሌሎችም እርዳታ አግኝቶ ሌላው አንግሎ ሶማሊያ ወር ነው። በ1900 እስከ 1920 ቆየት ረዘም ያለ ጦርነት ኮላፕስ ኦፍ ደብሊሽ ስቴት በወቅቱ የነበረው ይሄ የኢትዮጵያ ጠላት በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ቢያውጅም ሀገሩ የደብረ ሽሴት ኮላፕስ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮ ሶማሊያ war ኢትዮ ሶማሊያ war ከ1977 እስከ 1978 ሶማሌ ወደ ኋላ ተመልሷል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሰራዊት ስለተመታ በዚህ ጊዜ እኛ የ elementary ተማሪዎች ነበር። ኤርትሮ Ethiopian war በ1998 እስከ 2000 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት military victory አግኝቷል። ነገር ግን በዲፕሎማሲው ላይ ድል አላገኘም። ዘጠነኛው በአሁኑ ሰዓት ያለው በ2013 ተከስቶ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ባደረገበት ወቅት የወጣውን ያመጣውን ውጤት አይተናል። TPLF የሚባለው ድርጅት በነበረበት የክልል መንግስት አውርዶታል፣ ሪሙቭ አድርጎታል፣ አባሮታል። ዴናዊዝም ወይም ደግሞ የወያኔ የዘር ፖለቲካ ሀገሪቱን እንደ ቅርጫ ለመከፋፈል ነው መድፎት የነበረው ከሶስት ሺህ ዓመት በላይ የቆየውን የኢትዮጵያን ማንነት፣ ታሪክ፣ ህዝብ አንድ ላይ ተባብሮ ተዋልዶ ተጋብቶ የኖረውን ህዝብ በዚህ ቀመር 360 ዲግሪ ተርን በማድረግ ረቂቅ የሆነ የጥፋት መስተጋብራቸውን ላለፉት ሰላሳ ዓመታት አድርጓል። በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያዊነትን እንደ ወንጀል ቆጥረውት ነበር። እንደውም እንደው እዚህ ላይ አንድ ነገር ለማንሳት ለሰላሳ ዓመት አውጠንት ነው የነበረው ኢትዮጵያን የማጥፋት እንቅስቃሴያቸው ባለፉት ሰሞን በአራት አምስት ሳምንታት ውስጥ በነበረው የመከላከያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የህግ ማስከበር በሚያደርገው ሂደት ውስጥ የወያኔ ሀገር በቀሉ ጠላት ሰራዊት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረገውን ጥቃት በተለይ በካምፓቸው እያሉ በተኙበት ለሀያ ዓመት ሲጠብቃቸው የነበረውን ለሀያ ዓመት አብሯቸው ሲንገላታ የነበረውን በድርቁ በአንበጣው ሰብልን በመሰብሰብ ከጠላት በመከላከል ሲረዳቸው የነበረውን በተኛበት ደክሞት ውሎ ስራ ሰርቶላቸው ተመልሶ ካምፕ ውስጥ በተኛበት ጥቃት በማድረስ ይህንኑ ኢሰብአዊ የሆነ ጥቃት የእነሱን ደህንነት የሚጠብቀውን የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ የሚባለውን ሴኮቱር የሚባለው የእነሱ አፈቀላቂ እንደ ጀግንነት በቀረርቶና በፉከራ preemptive strike አደረግን በአርባ ደቂቃ ውስጥ እንደው አጠፋናቸው ብሎ በፉከራ እንደ ፉከራ ነው ያወራው። እንደ ጀግንነት ቆጥሮ በጣም ነው የሚገርመኝ። ጀግና የራሱን ጠባቂ አይበላ። ጀግና ሀያ ዓመት ሙሉ በሸለቆ ውስጥ በጉድጓድ ውስጥ የእሱን ደህንነት የሚጠብቀውን ሰራዊት ወታደር በምንም አይነት መልኩ ሊያጠቃው አይችልም። ይሄ የጀግና ድርጊት ሳይሆን የፈሪ ድርጊት ነው። የፈሪ ምክንያቱም ሰራዊቱ ነው እንጂ ጀግና የተመታው ሰራዊት ነው እንጂ ጀግና ከጀርባ አስተኝተው ምግብ አብልተው አስተኝተው በኋላ እሳት የሚለቁበት አይደሉም ጀግኖች። ይሄ የወያኔ ትውልድን የማጥፋት ታሪክን የማዛባት ሀገርን የመገነጣጠል አላማ ሞክረውታል። ለተወሰነ ጊዜ ተሳክቶላቸዋል ለሰላሳ ዓመት። ነገር ግን ውጤቱ ከክፋት የመነጨ ስለሆነ ያ ክፋት እነሱ ራሳቸውን መልሶ ምን ያደረጋቸው? ጠረጋቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ማንነት በቀላቱ በቀላሉ የሚፈርስ አይደለም በዚህ በሶስት ሳምንቱ ግጭት ውስጥ እንኳ ህዝብ እንደ ህዝብ መንግስትን ደግፏል። የወያኔ ሊቃናት በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ በሰሜን ህዝብ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ያደረጉት ነገር ሀገርን የኢትዮጵያ ማንነትን ነው የጎዳው። ስለዚህ ህዝቡ ከጫፍ ጫፎ ብሎ ተነሳ አቀፏ ተነካሽነት ህዝቡ ስለዚህ ጋር የትግራይ ህዝብም ጭምር የትግራይ ህዝብም ጭምር እዚህ ጋር ማስታወስ የምፈልገው ወያኔ በ1983 አዲስ አበባን በሚቆጣጠርበት ወቅት ከትግራይ ሀገሩን በሙሉ ክፍለ ሀገሮችን በሙሉ አልፎ አዲስ አበባ እስኪመጣ ድረስ ህዝብ resistance አላደረገው። ህዝቡ አልተቃወመም። ህዝቡ አልተከላከለም። ህዝቡ በወቅቱ የመንግስቱ ኃይለማርያም ስራ ደክሞትና ሰልችቶት ስለነበረ ዝም ብሎ ላይ የተቀበላቸው ረዚስ ላላደረጋቸው በአንጻሩ በአሁን ደግሞ በሶስት ሳምንቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ትግራይ ውስጥ ገብቶ ያንን ሁሉ ጉዞ ተጉዞ መቀሌ እስኪገባ ድረስ የትግራይ ህዝብ ረዚስት አላደረግም። እንደውም ደግፏቸዋል ነው የሚባለው ደግፏቸዋል። ነው የሚባለው የሰማ ነው እንደ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ አይደለም ከጫፍ ጫፍ አንድ ሆኖ ለሰላሳ አመት ኢትዮጵያን ሲገዛ የነበረው ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ሲገዛ የነበረውን መንግስት የወያኔ ስርዓት እና ሊካኖቹን ምን ያደረጓቸው አስወገዷቸው፣ አሰጎዳቸው። በሶስት ሳምንት የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ በእብሪትና በትቢት ተሞልቶ የነበረውን የወያኔ ሊቃናት ጉራና ፉከራ ጉንድ ዘራቸው። ወያኔዎች እዚህ ጋር ትልቅ የታሪክ ስህተት አድርገዋል። ለምን አዲስ አበባ ሲገቡ በተለያዩ አቅጣጫዎች የአማራው ኃይል ረድቷቸዋል፣ የኦሮሞ ኃይል ረድቷቸዋል፣ የደቡብ ኃይል ረድቷቸዋል፣ ኃይል ሆኗቸዋል። ነገር ግን የደርግን ግዙፍ ሰራዊት አስወግደው የራሳቸውን ስርዓት ስለመሰረቱ ያ እነሱ ብቻ እነሱና እነሱ ብቻ ተዋጊዎች፣ ተኳሾች፣ ጀግኖች አድርገው ራሳቸውን false image ሰጥተው ስለነበረ የእነሱን ጉራና ፍኮራ ከኢትዮጵያዊነት ማንነት በላይ አድርገው ስለነበረ የኢትዮጵያዊነት ማንነት ግን አሁንም ምን ሆነ የበላይነትን አረጋገጠ ብዬ ነው ማምነው። ይሄ የሀገር በቀል ስራ ጠላት ሰራዊታቸው በመከላከያ በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ምን ሆነ? ጉድ ተሰራ። ምን አረጉት? መስቀልቅሉን አወጡት፣ ማረኩት። ገሚሱን ማርከውታል፣ ገሚሱን ደምስሰውታል። ገሚሱን ደግሞ በየሸለቆው እንዲርመጠመጥ እያደረጉት ነው። በሶስት ሳምንት ውስጥ በሶስት ሳምንት በሶስት ሳምንት ውስጥ ጨርሰው ነው ኦፕሬሽናችንን ጨርሰናል ያሉት የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት። ያ ብቻ አይደለም። በአንጻሩ ጊዜያዊ የትግራይ አስተዳደር ህዝብን ለማረጋጋት ስራ መጀመሩን ነው ያሳወቁት። አሁን ያለው እውነታ በትግራይ ውስጥ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነሳ አለ። ኢትዮጵያዊነት እንዲህ በቀላሉ ያኮረፉ ፖለቲከኞች ተነስተው የሚያጠፉት አይደለም የምለው ለዚህ ነው። በእኔ አገነዛዘብ ዜጋ የወያኔ አካሄድ ከጫካ ወደ ጫካ ብዬ ነው የማስቀምጠው። ምክንያቱም ከጫካ ተነስተው ነው አስራ ሰባት ዓመት የትግል ሂደት አዲስ አበባ የገቡት ሀያ ሰባት ዓመት በመንግስት ላይ ሁለት ዓመት ደግሞ ትግራይ አሁን ደግሞ በሶስት ሳምንት ውስጥ የት ገቡ ጫካ በዛዛ እየተብራራጡ መሆኑን የደባባ ሚስጥር ነው በማዝ እየተነገረ ነው እዚህ ጋር ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ ዜናዊ ተናግረዋል የሚል ነገር በፌስቡክ ተሰራጭቶ አንብብ ያለው እናንተም አንብባችሁ ነው። ትዝ ይለኛል። ትዝ ስላለኝ አስቀምጫዋለሁ እዚህ ጋር አነብላችኋለሁ። ምናልባት ትዝ ይላችሁ እናንተም ወልቃይትን መልሱ የሚል ቀን ከመጣ በሰላም መልሳችሁ ህዝባችንን በወልቃይት ላይ የሚኖረውን ጥቅም በፖለቲካ ታክቲክ አስጠብቆ አብሮ መኖር ነው። ይህን ካላደረጋችሁ ግን እመኑኝ እኛ ደደቢት ላይ እንደተመሰረትን ሁሉ ወልቃይት ላይ እንፈርሳለን። ብሏችኋል ይባላል። ማረጋገጫ የለኝም እኔ እውነት ይበል አይበል ማረጋገጫ የለኝም፣ ግን በፌስቡክ ላይ ተለጥፎ አይቻለ post ተደርጎ አይቻለሁ። ይሄ ለእኔ በእውነት ይህንን ብሎ ከሆነ መለስ ዜናዊ እሱን የሚከተሉ ሰዎች ሁለት ነገሮችን ያሳየኛል እዚህ ጋር እመለከታለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መለስ ዜናዊ በአማራ ሕዝብ ላይ እያደረገ ያለውን ነገር ክፋት፣ ተንኮል፣ መሰሪነት መሆኑን ያውቀዋል። ያውቀው ነበር ብዬ ነው የማስበው። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ክፋት፣ ተንኮልና መሰሪነት መልሶ ራሳቸውን እንደሚበላቸው ጠንቅቆ ተረድቶታል ብዬ አስባለሁ። እውነቴን ተናግሮ ከሆነ አንድ ፊልም ትዝ ይለኛል። በጣም ረጅም ጊዜ ያየሁት ፊልም በትክክል ታይትሉን አሁን አላስታውሰውም። ግን አንዱ ሀሳብ ውስጤ ይደውላል። ይሄ እዚህ ፊልም ውስጥ የተነገረው ሀሳብ በእንግሊዝኛ ነው እናገረውና ሀሳቡን እንደገባኝ ተረጉመዋለሁ። እንዲህ ይል ነበር the weapon that gives you freedom at one time the same weapon will snatch it away will, will, will snatch your freedom away at some other point ይላል። እንግዲህ እንደገባኝ በውስጤ የቀረው ሀሳብ ይሄ ነው። በአንድ ወቅት ነፃነትህን ያጎናጸፈ መሳሪያ በሌላ ጊዜ ደግሞ ያው መሳሪያ ነፃነትን ይወስደዋል። እዚህ ጋር analogy ያመጣል። ወያኔ አዲስ አበባ ሲገባ በጣም በትንሽ resistance ነው የገባው፣ ወይም ደግሞ resistance አለ ህዝቡ resist አላደረገውም። በሌላ በኩል የመንግስት ወታደሮች በግራም በቀኝም ተፍረክርከው ስለነበረ መሳሪያቸውን እየጣሉ ነው የገቡት እና ሰተት ብሎ ገባ። ምንም አይነት resistance አያገኝ። ህዝቡ ምን አድርጎታል? እሺ ብሎ ተቀብሎታል። resistance አልሰጠውም ወያኔን ድል ሰጥቶታል። በአንጻሩ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ሲሄድ እና ከወያኔ ሀገር በቀል ጠላት ጋር ግጭት ሲጀምር እና እያፍረከረካቸው ሲመጣ ህዝቡን አስታጥቀውት ነበር ወያኔዎች። ነገር ግን ህዝቡ ምን አደረገ? ልክ እነሱ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ እንዳደረገው አሁንም የትግራይ ህዝብ የመከላከያ ሰራዊት እነሱ ጋር ሲገባ ለመከላከያ ሰራዊት ምን አደረገ? ምንም አይነት ሬዚስታንስ አላ እንደውም ብሎ ተቀበለ ነው ደስ ብሎ ተቀብሎ አሳለፋቸው የሚል ነገር ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ጭምር ኢትዮጵያዊነቱን የሚያከብር ህዝቡን የሚወድ በቃል ኪዳን ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተሳሰረ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ሊከበር ሊመሰገንና ሊሞገስ ይገባል ነው ምለው። በሀያ ሰባት ዓመት የወያኔ አገዛዝና የዘረኝነት ፖለቲካ ውስጥ በሌላ በኩል ምን ተፈጠረ ብለን ደግሞ እንጠይቅ። ሁለት ነገር ተፈጥሯል። አንዱ የወያኔ ልኡካናት አምባገነናዊ መንግስት ስርዓት አምባገነናዊ መንግስት ስርዓት ተፈጥሯል። በየትኛውም መልኩ አንድ ፓርቲ rule ነው የነበረው። ወያኔ አንድ ፓርቲ rule ነው። ኢህአዴግ ይባል እንጂ still ህወሀት ነው የሚመራው። የክልላዊ መንግስቶች nominal ናቸው። የህዋት ጋሻ ጃግሬዎች ናቸው የምላቸው የህዋትን ማንነት የህዋትን ፖለቲካ ተግባራዊ የሚያደርጉ ሊቃናት ናቸው ነው ከዛ ምንም ወለፍ ዘለም አይሉ የህዋትን ፖሊሲ እስካስፈጸሙ ድረስ በስልጣን ላይ ይኖራሉ። የስልጣን ጥቅም ተካፋዮች ናቸው። ትንሽ ዘንበል ካሉ ግን ይወገዱ እንደነበር የአደባባይ ሚስጥር ነው። እስካሁን ሲደረግ የነበረ ሁኔታ ነው። በተጨማሪ በፖለቲካው የበላይነት ነበራቸው። በኢኮኖሚው ዘርፍ የወያኔ ልኡካናት ናቸው የበላይ የነበሩት። የህዝብን ሀብት በመመዝበር በመንግስት ስልጣን ስም የትግራይንም ህዝብ ጭምር በዝብዘውታል። በሱ ስም ነግደውበታል። እነሱ ሚሊዮነሮች እና ቢሊዮነሮች ነው የሆኑት። ቱጃር ባለሀብቶች ነው የሆኑት። ንብረት ያላቸው እነሱ ናቸው። ነገር ግን ህዝቡ ምን ይሆናል? እርስ በራሱ ይባላል፣ ይጋጫል፣ ይጋደላል፣ ይሰደዳል። መከራው በጣም ከፍተኛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። የድሃውን ህዝብ ግን ያስገድላሉ። እዚህ እነሱ ፖለቲካ ማራመጃ የሆነ የእነሱን ቤተሰቦች ግን በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በቻይና እና ትላልቅ በሆኑ ሀገሮች ነው የሚያኖሩት አንድ ላቀው ሌላው የሚበላው ሲያጣ። ማህበራዊ ዘርፎች የሚባሉ ለምሳሌ እንደ እንደ ሙያ ማህበሮች፣ የመምህራን ማህበሮች፣ የሰራተኛ ማህበሮች፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እነዚህም ራሳቸው ወለም ዘለም አይሉም ከኢህአዴግ ፖለቲካ ውጭ ከህወሓት ፖለቲካ ውጭ በእነሱ ስም ነው የሚበዘብዙት። በበጎ አድራጎት ስም ይበዘብዙ ነበረ። የመምህራን ማህበርን ለምሳሌ ፍርክርኩን አውጥተውታል። እኔ መምህር ነበርኩ ብያለሁ። ረጅም ጊዜ የመምህራን ማህበር ሊቀመንበሮች ነበሩ በወቅቱ። እነሱ የታሰሩበት ጊዜ ነበር። ለምን የአቋም ልዩነት ስለነበራቸው። ሌላው በጣም የስልጣን ሚዛኑን ያዛባው የሚሊተሪ ፓወራቸው ነበር። ኢኮኖሚ ብያለሁ አንዱ ኃይል ነው። ፖለቲካ ሌላ ኃይል ነው። ይህ ማህበራዊ ዘርፉም እንደዚሁ። በተጨማሪ ግን በሚሊታሪው መቶ percent የወያኔ ልቃናት ነው የተቆጣጠሩት። የደርግን ሰራዊት ሲያፈርሱ አፍርሰው ምስቅልቅሉን አውጥተው ሲያስወግዱት የእነሱን ሰራዊት በራሳቸው መንገድ በራሳቸው ፖሊሲ በራሳቸው ideology ነው የቀረጹት። ባል ካሉት ማለት ብቻ ነው። absolute authority ይዘው እንደነበር ነው እንደሚገባኝ። uh, ደርግ አሁን አምባገነን እንለዋለን የደርግን ሰራዊት። እኔ ግን በተለይ አብዛኛው የአደልት ህይወቴን ያሳለፍኩት በወያኔ ጊዜ ነው እና የወያኔን ስርዓት ከደርግ በጣም በከፋ መንገድ አምባገነናዊ ነው ብዬ ነው የምናገረው። ምንም ምንም ሳላስቀር አምባገነናዊ ናቸው። ምክንያቱም በየትኛውም መስክ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ሚሊተሪ ኢቭን በኤጁኬሽን እንኳ የተዛቡ ነገሮችን አስተላልፈዋል። የተዛቡ ፖሊሲዎችን አስተላልፈዋል። ግን መምሪያ ማህበሩ ምንም አቅም ስላልነበረው የእነሱን ፐፐቶች በማስቀመጥ የትምህርት ሂደቱን አዛብተዋል። አስራ ዓመት በጫካ ሀያ ዓመት በመንግስት ላይ ሁለት ዓመት ደግሞ በትግራይ ሆነው ያራመዱትን የጥፋት መስተጋበር በተለያየ መንገድ አስፈጽመዋል። absolute power ነበራቸው። ሀገሩን ሲመዘብሩት ቆይተዋል። ሲያጠፉት ሲገሉት ቆይተዋል ቆይተዋል። ፍጹም የሆነ የፈላጅ ቆራጭነት ፖለቲካ የነበራቸው ናቸው። ፍጹም የሆነ ዩኒተሪ ፓወር የነበራቸው ናቸው። የኢትዮጵያዊነት መከራ፣ ኢትዮጵያዊነት ወንጀል አድርገው ይወስዱን ነበር። አብዛኛው የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች በመሰረታዊ ደረጃ ኢትዮጵያዊነትን ከማይደራደሩ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ በተመደቡና በቁጥር ብዙ ስለሆኑ እነሱ ላይ ያተኮሩት የእነሱን ኢትዮጵያዊነት ማንነት ካጠፉ የሌላውን ማጥፋት ስለማያቅዳቸው እነሱ ላይ የማራው ላይ ነበር ያተኮሩ። አማራውን ነፍጠኛ የተለያዩ ስሞች በመስጠት ለማሸማቀቅ ሞክረው ነበረ። ማንነቱን ለመጉዳት ሞክረው ነበረ፣ ግን አልቻሉም። ጎድተዋል፣ ብዙ ጉዳት አድርሰዋል፣ ነገር ግን አልቻሉም። በአንጻሩ ያውለበልቦ የነበረው የዘርና ዘርና ዘረኝነትን ነው። እንደ ባንዲራ ያውለበልቦን ነበረ። ለባንዲራ ያበለበልበት ነበረ። በደርግና በአፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ እኔ እንደሚገባኝና እንደማስታውሰው የዘር ፖለቲካ አቀንቃኝ ያለ አልነበር። የመደብ ትግል ነው የነበረው። የመደብ የክላስ አስተራገል ነው የነበረው። ስንማርም እንደምንገንዘበው የነበረው የ class struggle ነው። እዚህ ላይ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ እኛ ስንማር ድሮ ፍልስፍና ስንማር የፍልስፍና department መምህርና ቲቸር የነበሩ የፍልስፍና ሊቅ ናቸው ፕሮፌሰር። አሁን ዴይቶን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመምህርነት ያገለግላሉ። በርከት ያሉ መጽሐፎችም ጽፈዋል። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ከኢሳት ሜዲያ ጋር ግዛው ግዛቸው interview አድርጎላቸው ነበር። በተለያየ አጋጣሚ የተለያዩ interview ዎችን አድርጎ አይቻለሁ ሰምቻለሁ። በተለይ በጁላይ 27 2019 ላይ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ስለ ወያኔ ስርዓተ መንግስት አስከፊነት ተናግረዋል፣ አስቀምጠዋል። በዝርዝር ነው ያብራሩት። ይህንን ቃለምልስ እናንተም እንድትሰሙት አስተያየቴ እንሰጣለሁ። የተወሰኑ ነገሮች አስቀምጠዋል። የወያኔ የአምባገነን መንግስት ያስተላለፈው ችግር ብለው ያስቀመጡት አንዱ አንድነትን በማፍረስ ህዝቡን መከፋፈል ነው ነው ቅድም ሳወራ የነበረው እሳቸው የሚል ነገር አንድነቱን በማፍረስ ህዝብን መከፋፈል ትንንሽ group mentality በ group mentality ህዝብን ሀገርን መበጣጠስ። ሁለተኛው እሳቸው እንደገና ያስቀመጡት ነገር እኔ ነካክቸዋለሁ። ይህንን ፖሊሲ የሚያራምዱ በሙሉ ኃይላቸው፣ በሙሉ ጉልበታቸው፣ በሙሉ ማንነታቸው፣ በሙሉ እምነት የወያኔን ፖሊሲ የሚያራምሉ ሊቃናቱን ጋሻ ጃግሬዎች ተከታዮች አፍርተዋል። እነዛ በማሰማራት ሀገርን ኢትዮጵያዊነትን የኢትዮጵያዊነትን ታሪክ አዛብተዋል ነው የሚሉት። የፕሮፌሰሩ ማብራሪያ እንድትሰሙ ጋብዛለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ከወያኔ ውድቀት የዘመኑ ፖለቲከኞች ሊማሩ የሚችሉት ነገር ምንድን ነው በሚል ሀሳቦችን አሰባስቤ ተመልሼ መምጣት አይቀርም። እስከዛው ግን እናንተ የምትፈልጉት ነገር ካለ መነሳት ያለበት ምትሉት አስተያየት እንሰጣለን ካላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ ሚዲያ ላይ የ comment መስጫ አስተያየት አለ። ጥያቄም መጠየቅ ትችላላችሁ። እጋብዛችኋለሁ። open discussion ማድረግ እንችላለን። even live ን ማድረግ እንችላለን። መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ የዚህ አይነት ሀሳብ ተጋሪ ከሆናችሁ ባካችሁ እኔን ለማግኘት ሞክሩ። ለእኔም ትምህርት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለሀገር የሚጠቅም ነው፣ ለትውልድ የሚጠቅም ነገር እንስራ የሚል እንድምታ ያለው እና እንግዲህ አመሰግናለሁ። እስከዛው እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጤና ይስጥልኝ።